Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amezungumza na waandishi wa habari kwa njia ya simu katika mkutano wa msemaji mkuu wa serikali na wanahabari jijini Mwanza. Kauli ya Rais Daktari Samia ameonyesha kuthamini mchango na kazi ya waandishi wa habari nchini akisisitiza ushirikiano. Shukuru kwa kazi nzuri sana mnayoifanya ndani ya nchi na niwaombe mwendelee hivyo. Tanzania ni nchi yetu, itajengwa na rais, viongozi, waandishi wa habari, wakulima na kada zote. Kwa niwaombe sana ndugu zangu, niwatakie kikao chema ni... Hata hivyo, kwa upande wa msemaji mkuu wa serikali Grayson Msigwa anadhihirisha wazi namna serikali inavyohakikisha utekelezaji wa majukumu katika kutoa huduma za maendeleo kwa wananchi. Serikali imeleta fedha nyingi katika mkoa wa Mwanza. Serikali imeleta hapa shilingi bilioni mia nne na sabini nukta nne Hizi fedha zinakwenda kutekeleza miradi ya maendeleo, lakini pia zinakwenda kugharimia huduma za utawala katika mkoa wa Mwanza. Kati ya hizi fedha shilingi bilioni 131.4 zimeelekezwa kwenye miradi ya maendeleo. Hapa tunajenga zahanati, tunajenga shule. Pia imeelezwa dhamira iliyopo katika kukuza sekta ya elimu nchini, ikibainishwa nia nyingine ya ujenzi wa vyumba vya madarasa ya shule za awali na msingi. Mwaka huu uko mradi mwingine mkubwa, tunakwenda kujenga eh, majengo ya shule za awali na shule za msingi. Tunakwenda kujenga madarasa elfu tisa. Tunataka watoto wetu wanapomaliza e, wanapoingia darasa la kwanza ama darasa la awali wasipate shida ya kupata e, sehemu za kukaa na kusoma kwa, kwa, kwa vizuri. Mara kadhaa msemaji mkuu wa serikali hufanya mkutano na waandishi wa habari katika mikoa kadhaa nchini kwa ajili ya kuelezea mafanikio ya serikali, lakini pia kutoa majibu ya maswali ya wananchi katika masuala mbalimbali. Sudi Shabani, Star TV. Mwanza